Thank you. Всем привет! Сегодня мы рассмотрим проект под названием Gate.io. Я покажу, что это за решение, какие функции в себя включает данная биржа и почему я обратила на нее свое внимание. Присаживайтесь поудобнее, сейчас я расскажу о проекте, о его основных плюсах и минусах. Итак, мы начинаем. Начать данный ролик хотелось бы с привычного, а именно обозначить, что из себя представляет Gate.io. Проект был основан в 2013 году. Как мы можем видеть, он находится на рынке уже более 8 лет, и на наш скромный взгляд это это только начало. Компания Gate.io стремится предоставить своим пользователям лучший торговый опыт, который только был на рынке за последние 8 лет. Рассматривая Gate с точки зрения объема торгов, то он уверенно входит в топ-10 криптобирж мира, перечисляющих криптоактивы отличного качества и высокой доходности. Платформа настолько хорошо зарекомендовала себя за столько лет работы, что не было ни единого случая взломов или хакерских атак. Еще одной особенностью проекта является то, что гид позволяет торговать криптовалютами с минимальными комиссиями, а интерфейс переведен на несколько языков, поэтому сложности в работе с ним не будет. Ведь русский язык также входит в число используемых языков. Вся работа с проектом пройдет максимально комфортно и удобно, ведь у вас не будет никаких заминок, связанных с самостоятельным переводом сайта и еще как каких-либо эксцессов. На мой взгляд, это большой плюс. Говоря об особенностях проекта, нельзя не упомянуть также и то, что биржа Гейт славится тем, что она имеет большое количество активов для торговли и удобные возможности пополнения и вывода на различных сетях с минимальными комиссиями. Более того, она имеет разделы со стартапами и возможность голосовать за новые листинги и получить за них аирдроп от проекта. Имея такую возможность, пользователи чувствуют себя максимально приближенно к процессу торговли, что, разумеется, положительно положительно сказывается на результат. Удобное и функциональное мобильное приложение с возможностью копи трейдинга также скрасит ваши рабочие дни, в течение которых вы усердно стараетесь заработать прибыль и увеличить ваш капитал. Биржа также имеет собственный блокчейн со внутрибиржевым токеном GT, а экосистема блокчейна Gate активно развивается наравне с ведущими биржами. Как уже упоминалось ранее, биржа входит в топ-10 бирж по оценке CMC. И как мы знаем, по опыту сильные проекты выходят сначала на эту биржу и потом на Binance и Coinbase, поэтому у проектов все впереди. И я думаю, стоит также упомянуть немаловажные пункты, такие как профессиональные инструменты для торговли, которые вы обнаружите в процессе работы с Gate.io, спотовая фьючерсная торговля с плечом, а также собственная NFT-площадка. Наверное, сейчас вы задаетесь вопросом, почему стоит выбрать именно этот проект? Итак, Gate.io имеет большой 8-летний опыт работы при соблюдении принципов безопасности, прозрачности и честности. Комплексная защита безопасности и права посредством капитала. Gate.io защищает ваши средства как централизованными, так и децентрализованными методами. Это также первая биржа, которая инвестирует миллионы в фонд безопасности и права, чтобы добавить дополнительную защиту вашему капиталу. Эффективная торговля с мгновенным вводом и выводом средств. Gate.io – это надежный и удобный способ торговли, а также система мгновенного ввода и вывода средств стабильная и надежная с 2013 года. В течение 8 лет Gate.io работал стабильно и надежно, и благодаря накопленным инновационным технологиям в отрасли они стремятся предложить вам лучшее биржа, оправдывающая ваше доверие. Gate.io является одной из самых ранних и крупных бирж, которая строго соблюдает правила и никогда не манипулирует рынком. Они стремятся быть открытыми, прозрачными и готовыми к сотрудничеству. Проект уже давно существует на рынке, что определенно внушает доверие. Как ни крути, но ни один недобросовестный проект не смог бы удерживать свои позиции на протяжении столь долгого времени. Все свои планы проект фиксирует в дорожной карте, которую вы можете с легкостью посмотреть на официальном сайте проекта, ссылка на который будет оставлена, как всегда, в описании под видео. Поэтому смело могу порекомендовать вам познакомиться с дорожной картой лично, дабы быть в курсе всех последствий последних новостей. Команда разработчиков всегда использует передовые технологические решения блокчейна для обеспечения безопасности своих пользователей и их активов. Сейчас мне бы хотелось поговорить с вами о конкретной технологии проекта, которая активно используется разработчиками. К примеру, один и тот же адрес используется для одной и той же серии криптовалют, что эффективно снижает потерю активов пользователя, вызванную неправильными депозитами. Так, BTC и BCH имеют один и тот же адрес. Токены Ethereum и ERC оси 20 имеют один и тот же адрес. А во-вторых, ребята предлагают решение для хранения горячих и холодных кошельков, ведь большинство активов хранится в холодных кошельках, в то время как небольшое количество цифровых валют хранится в горячих кошельках. Это обеспечивает сохранность активов пользователя, обеспечивая при этом быстрый вывод средств. Кроме того, у Gate.io мы можем наблюдать технологию защиты безопасности с несколькими подписями. Это обуславливается необходимостью проверки с несколькими подписями при выводе средств и регулярным резервным копированием кошельков пользователей. Все ресурсы могут быть легко восстановлены, даже если сервер поврежден. И это невероятно удобно. Ну и наконец, вы можете затестить технологию отправки и получения активов в реальном времени. Что это значит? Сейчас объясню. Это в первую очередь поддержка быстрого пополнения и вывода средств. Данная технология использует динамические торговые сборы, когда сеть блокчейна перегружена, чтобы гарантировать своевременное поступление активов на счет. Ну вот и все. С основной информацией, которую я так хотела вам рассказать, покончено. Сейчас я расскажу вам об очень интересном и крутом событии. Я думаю, каждый из нас любит участвовать в розыгрышах, ведь это потрясающий шанс попытать удачу и преувеличить свой капитал. Речь идет о розыгрыше на 10 10 миллионов пользователей. Это событие откроется с призовым фондом в размере 0,3 BTC. Призовой фонд события будет расти по мере увеличения общего количества действительных приглашений. И для этого события будет доступен призовой фонд до 1 BTC. Общий призовой фонд будет распределен в соответствии с рейтингом приглашений. На момент записи данного видео призовой фонд составляет 0,56 BTC. Помимо этого, ребята разыгрывают и другие, не менее крутые призы. В их число входит новенький iPhone и PlayStation нового поколения. Спешите разузнать все подробнее о проекте и о таком замечательном розыгрыше. В заключение хотелось бы сказать, что Gate.io – это поистине потрясающий проект, который на протяжении многих лет удивляет своих пользователей и стремится удивлять и радовать с помощью внедрения таких событий и празднований, как розыгрыш призов в честь памятного события. Мне остается только порекомендовать вам присоединиться к команде юзеров проекта, а для начала прошу ознакомиться со всей информацией о проекте лично. Сделать вы это с можете перейти по ссылочкам, указанным в описании. Там будут и ссылки на активно развивающиеся соцсети. Обязательно посмотрите. Пишите в комментариях, что вы думаете о данном проекте и какой проект мне еще стоит разобрать. Спасибо большое за просмотр. Всем пока!